Svegi un es esmu apakaļ ar jaunu video. Šis jau ir ceturtais. Un man ir jau sestā pēclīgas spēle. Cerams, ka vinnēsim un nebūs tik smaga spēle kā pēckausā. Gaidam, kamēr varēsim sākt spēli. man joprojām ir dators, tas ir ļoti slikti, vai ļoti skaļi karūts. Tas ļoti traucē. Bet cerams, mēģināšu kaut kādu viņu sataisīt. Un kādu viņu tāds zilu viņiem sarkatu. Un aiziet sākam. Es esmu starta sastāvā, tas ir labi. Drusku kakls aizmacis. tas nekas. Vai parece isso? E cadê esse se martelo mal, ó? Do outro. Não, saca. Скрина, так. Он, давай. Skrien. Un ir! Vārti. Viens no Elvis Horst iesi. Yes! bija ļoti ātri. Laikam vāja komanda, bet nu, nekas, visiem gadās. Um, trīs, trešajā minūtē, ceturtajā iestāvāts. What the fuck? Ai, vārtus, deva uz štanga. Kāda komanda čībā ir? Ka es vienkārši viņam bumbu atņemt. Nē, padomā, leki, redzi man. Kres, lēd nu. Bļē, ka man dators būtu johedi. Nekur. Ai. Oj, jo, o jā, stūris. Tas ir ļoti labi. Nu, nē. Nē, nu. Zvan. Man žēl, ka atliekošana nezinu, būtu tā iesits vārds, ka vienkārši abūmītos viss. Nu, bēlos nu, pa pamest spēli. Nu, nē, arī išlukt. Es viņu dodu kājas išlukstu jūtu. Lēnevē. Blakus. Blakus. Nu, nāks līdz man. Nu, kur tu aizgāji, johaidi? Un ir! Jē! Yeah! Divi nulle. Mēs izvirzamies vadībā savu komandu Finesberg. Huh. Kad viņš man līdzi neskriedīs, būtu iesvarts. Mabieści tała ta, bez Arvin Magaz. Mabet kes niyest. Saat bu? Oh jā. Oh jā. Tas skaisti. Ai, ai, ai, ai, ai. <laughs> Ak, Dievs. Šļūt jāiemoc. Kājās precīzi. Nahu jam. Tas vārds man nepadod un kad viņam padēja. Zeba. Redzi? Būt man paties būtu aizdesim kā vārcīs, varbūt. Kur es eju? Bļā, nu tu titī, bļā. Nu, bļā, kur tas aizvien? Kur kā es mīšu? Ekos treneris. Ai, sveiks! Sveiks! ራጃ ውስጥ እስከቴታ እነዚ ያስቆማቸው ቲቲ Nobaigais vecis. Vēl divas minūtes šajā periodā. Es izdomāju, ka es nākošajā epizodē no piektajā būšu nomainījis frizūru. Nē, nu pidars stubliņi nomainīšu frizūru un mainīšu ik pēc piecām epizodēm. Katru, katru pēc epizodu man būs jauna frizūra. Cerams būs labi. Nu, siest, es, es jūtu siestišu vārds. Ai, blēd! <laughs> blēd, nu! Par ko? Es ar ko neizdarīju. Nu, pīz! Tā. Labi, tomēr nomainīšu šajā epizodē frizūru. Tiksimies, kā būs apakaļ uz spēles beigām. Uz mazu brīdi. Un sveiki, esmu apakaļ. Kā jūs redzat, rezultāts nav mainījies, un spēle ar to arī beigsies. Divi no gada spēles beigas. Un titī padod piespēli, nezinu, neizdodas, pārspērt un bumbu, un spēle beigsies. Divi, no, ar Finesberg komandas uzvaru. Ekus var tā pukot. Ā, nu, žēl, ka nevarēs labi redzēt, bet man vā pirmie vārti. Labi, to vairāk ar nebūs vārta, tāpēc patīk uz priekšu. Power ratings. Nāk, dievs, es ne... 6,5. Es vārtus iesitu. Tam Čijānam lielāks ratings, bet es viņš neko neizdarīju. Nu, vispār, ne? Šeit redz, ā, ne, tad nekas nebija. Bet tā, poh, slēdzam. Nē, nu, pīzdi pieķis. Es jau sarkano dabonu. Par, tā par neko var teikt, nā, bitur, sieškūts kājas, bet, nā, es, es pieņemu, tas nekas nav. Par to sarkano nevajadzēja dot. Nā, es nomainīsim, nā, nevis es, bet, jā, es nomainīšu frizūru. Jau šajā epizodē, jo, baigi, mēs sanācam man paspēlēt. Mm-hmm, Gorgeous like bez šīs, nu, filme, film, nu, video, kur beigām iešu gulēt. Nē, kas tas tāds, ā, treniņu mačs, nespēlēšu, un zinu, tas labi nav vajadzīgs. Nu, ātrāk nevar. Viņš kaut ko sūdzu. Un nomanīsim frizūru. Jā, hairstyle. Skinhead, nē. Tāds kāds mums varētu būt labs. Paga laikam, kur man bija tā frizūra vienalga? Nē, šite nebūs. Martena. Kaut kur uz apakšu. Varbūt šite laikam. Mm, nē, laikam šite nebūs. Nē. Šis visums. Tu vienu normu tikai satrac. Baby. Ten varbūt. Kaut jā, šeit viņi būs. Laikam. Labā. Kur ir? Mana mīļā frizūra. Kaut kur šeit viņai jābūt. Надо сделать камлот, да, торсут. Да, тас, тас. На это маршрут, но. Nebūs tas šeit. Var mēģināt nekot šeit. Что? Nē, nav. O, šitā laikam. Jā. Yeah. Laikam viņš tā. No priekšā jau labi izstās, bet tā aizmigur tāda. Ap tur kāda apgala. Šta? Jā, tā nav. Nu. O, šī tā ir tā. Krāsa matu. Zilu ņemsim. O, normāli izstās pie formas starp. O, šī tā ir. Un ar šo es arī beidzu mūsu epizodi. Uz redzēšanos, man mīļie skatītāji!